Bokoto bokoto bo s'abonner ebele na Bomba chaîne epai ya Glody la Tundra wana grand journaliste na biso na kati ya mboka na biso bo s'abonner mokili bomanga boketi wa yango oyebika les chouchous de diaspora natindi bino bo s'abonner ebele na Bomba chaîne TV Bomba chaîne TV epai ya Glody la Tundra Bo s'abonner ebele bo s'abonner ebele bokoto bokoto l'heure est grave l'heure a sonne il est temps mama Glory toza ko soutenir yo tobanda koza mpe mwa bemission ba 3 minutes tobanda kotindela yo mpo ebanda oleka na makambo ya mboka nzambe abatela bomba shell tv epuis yo moko glodi la tundra donc nzambe abatela yo merci mama zala soin mwasi apresaka mino ava mobali kolere ya bizo oyebi te bizo kokwela okwa bombi sa oyeba kitoko na bino ebombaka bino te na langage bokodiskute na mobali makambo moke osokomi na 8 lokola otikalaka na kati ya ndako lokola omonela bafili ya lopango nga bakokaka nga te banda nakola na quartier ale okoma okotya ti mobali okoswana na mobali na yo ozo gangele na miso ya bato na pamba mpo bamona ke omakaka mobali na yo or bafille bazalaka nye bakosaka tika boye ko bazofina na miso na mobali na, na yo ntango bokopema boke repo oke na ndako okokama ka fille ya lopango okozwa zemi Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Donc, euh, bonjour depuis 00 243. Glody Latumba au micro de Bombechel TV. Donc euh, voilà, avant de commencer, donc euh, un grand merci à celui qui est derrière la caméra, son guerrier noir. toyebi ke vraiment boza ebele bozolanda biso donc stone guerrier noir apesaka biso baimage moko ya kitoko lelo toyeli toyei na makambo na ndenge na changement mosusu donc nalobako mingi te lelo toza na paster john boyebi paster john apesaka biso batoli ndenge ezalaka mais sikoyo lelo tolobela nde sekele ya basi donc biso tokei nango na sens moko boye tokei nango na façon moko boye en tout cas nasengi vraiment na bato balingaka bafan donc batelespectateur nyonso ya bombachet tv donc nous vous demandons de vous abonner massivement sur notre chaîne et nous vous demandons de liker et nous vous demandons de partager nos vidéos donc sans plus tarder donc yo moto oyebi basengela basi te yo moto omonaka ke basi parce que toyebi ke basi nde mwasi ndenge aza na mwasi après dieu c'est la femme mwasi nde eza wana asimbi makambo ebele mwasi nde asimbi mboka mwasi nde aza mare au foyer donc soki mwasi na foyer mwasi azosala makambo mabia te foyer eza ya kokufa alors que nga kuna aloba nanga mingi te mais moto ayebi mpenza batoli yango ayebi kososola ayebi kolobela donc c'est le pasteur john donc yo moto ozotala ngai yo moto olingaka bombe chet tv yo moto olingaka glodi latumba alors n'hésite pas de t'abonner de partager de partager nos vidéos est ce qu'on a besoin de dislike ba so moni to emete donc pas de problème mais tosengi ba j'aime ezala mo ebele alors merci ouais napesi bino nyonso to mbote bozolanda ngai mpasi ezwami bino eza ba bino boyebi pasteur john tolia pete base ozali oyo na kati ya chaîne ya bombechel tv donc eza chaîne moko nakanisi bino moko boyebi oyo bolandaka nga chaque jour vraiment lelo naza na makambo ebele ya koyebisaka bino oyo ezalaka mpe ezali napesi nano bino bambote ebele place bozali donc euh, nzambe apambola nalela bino tout fort kote ezwami yo pesanga matoi lelo na remarke eloko moko oyo baza kobenga biso bana basi kio mabala na biso ekomi ya lisuma Ndenge nini nga ki fiançailles na nga ekomaki manka Ndenge nini nga na mobali na nga tozalaki bien mais ebebeli nga kaka boye Ndenge nini, ndenge nini, ndenge nini Oui Lelo nazo pesa thème moko ya kote ya ba maman Tango nalobi sujet ya ba maman ba sujet eza ebele ya ko developper Tokotaka na ba branche, branche pona kolakisa nini oyo eza nini, nini oyo eza nini Po mabe nionso toboyi te ewuta na satana Mais makambo mingi oyo tozo sala oyo tokoseli satan ki akangi biso to envoutement or eza satan te na rien avoir eza biso moko nde tobebisi makambo ya kotosa oyo tozali bongo mbebe eye tango nalobi kibo mwasi yoka nga bien mwasi azali mama oyo asimbi mokili mboka oyo ezanga basi production ya bato ekozalaka te malgré tout mobali nde aza leader d'opinion oyo nzambe apesa mpo ao represente mokili me basi baza bato oyo basalaka ke mokili ekoma monene ntango batangaka pays wana ezalaki na 15 million d'habitants bakomi 42 million basi nde moto bacece bango yokanga bien sikoyo bino basi nini ezosala ke bacouple na bino lelo komi na manka nini ezangi ke yo mwasi jeune fille oza na age oyo mobali akoki kozwa boke libala mais bokomi na ki fiançailles na kati kati boye manka ekomi lokola camion ezalaki na vitesse ekutani na accident se eyeba efinani combien na mabala na biso oyo tolinganaki bien na mobali bongi bobalana ki fiançailles eke mi-temps mabala ebele epemi lokola na match est ce que tous les mabala oyo epemi eke mi-temps Eza kaka que mobali azangaki mbongo? Non comment libala mususu mobali aza na mbongo mais asundoli muasi oyo batu ya libanda bazo lula ye mais ye moko mobali abaye ye nde faut yeba est ce que kitoko na bino basi yango nde ebombaka que ewumela na libala? Te toke malembe lelo naza na sujet mususu te kaka ya ba maman mais ya ba maman toponi partie ya muke toko trier Po efongola eh Mwana mwasi aza soki azo kola na quartier Ata boza na nzala bolambaka te epa na bino Kozaka lokoso lokoso libanda kosengaka ba yaya ya quartier nyoso ya mibali te Okomitanda okobeba ki bo jeunesse Ki vierge no ekosila avant Nalobi bongo pona ko prevenir Toboyi te masumu nyoso ewuta na satana Mais makambo mususu ava ekomela satan Faut yo na nga totiela yango point mort Ya mibale Comment yo jeune fille na quartier olingi makambu ya kisonger olingi makambu oke olanda kotonga kotonga kotonga esilisaka pe kilo ya basi biloko ebele esalema na mokili eza pona mibali omoni mobali mobali akozala na coupe moko tricot moko soki abeta kaka kada alukaka mbongo ata akati mandefu te atiki yango lokola Oyo oyebi mobali ata azo tambola solo mapeka ezo bima pende ya maseki te soki aza na dola na poche mwasi nionso ako mona ye kaka ya kuku ye yeyo mobali ata aza ndenge nini ata awuti ko bima na mayi ya kalamu ata tricot naye esali cinq jours ba sokola te mais soki aza kaka na mbongo na poche basi ba remarque ako bima lokola mobali awuti ville azo bima alekisa mupepe bako landa ye. Landa nga bien. Muasi ata akola na famille pauvre, ata azanga bilamba, alingaka toujours azala na cadence lokola ba ninga oyo ba mama na bango ba pesaka bango mbongo ba regne. Muasi ata aza na eloko ya malonga te, okomona famille na bango pauvre, budget ya ndaku na bango mobimba ekozala 300 dollars. Bokomona jeune fille wana na mbamba vie naye akomi na telephone ya 400 dollars azueli wa wapi wana totuna te po eza kibomuasi poche carre mais eloko nazo loba awa maman na nga comment ba maman ya kala oyo babengama basi lokola bino lelo boboya exemple ya ba maman oyo bakola na mabala po bazanga mbongo to batangaki te bino ba jeune fille ya lelo bokomi lokola bozo corriger ba maman ya kala or ba maman ya kala bayebaka kokoma ata kombo naye te Mais soki otali maman wana ndenge baya naye na libala eeh balinga ye te bazwaki ye na mboka bayebisi ye Tokyo kisasa aya boye bapesi ye mobali libala na bango ebanda lokola na match prin ebanda mais soki otali lelo oyo biso tokola na kati pe tokoma mikolo mais mabala wana ekufa te comment maman oyo atanga te mais azwa charge ya famille ya mobali on dirait mutu moko asilisa ba universite par rapport ya ba fille ya lelo boza na ba classe ba android makambo ya minene ba français anglais mais soki batemi yo na mabala deux semaines manka Mais boza na ki fiançailles deux ans ki fiançailles wana oyebi ko gerer te po okoma na libala ozala na calme toko tuna lelo makambo ewuti wa wapi nde okoyeba temps mususu mobali akoki kolinga yo alingako ya solo mabe na yo ozaka pe na mobali mususu te kaka ye mais modèle mobali ayaka fier okomaka nango nde makambo osalaka Elembisi motema mobali pe akomi kokima akanisi ke mobali akomi na ba mbanda mosusu eeh mobali akoya bozo solola azala fiance azala nani mobali oko sentir ya vie ayebanaka te mais mobali ya vie pe okobunga ye te ata aza piaka ata aza na mbongo omona kaka affection boboto bolingo akozala na yango epa nayo oko sentir ke awa ezo kende bien epuis tango banda kosolola na mobali soki ba bengi yo na telephone yamba nanu na misu na ye ayeba likambo eza sima kende pembeni mais yoka soki eleli krrr. Yo wana otelemi oke pembeni ata kopa niongo ya mbongo baye kofuta yo ata okoloba na miso ya mobali na yo te mais tangu otelemi pembeni oke yamba na kobatama ata alobi te azo kosa koseka na motema okomona dejà ke eh awa danger eza ba mbanda place naye konyata eza ebele wana ezalaka pe ya mibale bino ba fille okozua cabelo soki nini otie na mutu banda ba kumisaki yo osombaki yango cher 100 dollars ozo comprendre mais cabelo otie na mutu. Esali un mois maman ata bakumisa bango eza ya cher atretien atretien omona mwana mwasi mususu oleki pembe na ye solo ya meche soki ya pe soki ya nini atia na mutu ndenge ezo bimisa maman ata ozangi mbongo ya IB luka ata savo clean tia nayo mano ba verite wana mobali nde abongi na kolumba oyebi kolumba solo ya nzoto Omonaka ata taba te? Ba taba bako zala mibale ya mwasi na mobali ata ba sali une annee ba sokolaka te taba mwasi azalaka kaka propre ya mobali nde soki aleki ye sur la taba soki otunaka te ya mwasi asokolaka te mais propre atiaka wa wapi mwasi abengama azala soin tala soso ya mwasi bien soki oteli okanisa okoka kanga suki ya nwani soki otali soso ya mobali ondire akata suki ya penki eza nde makambo epesamela na oloba mpo na kolakisa bino kaka ba perimetre ke ndenge eyelala Nioka ya muasi azalaka na kanda asuaka mais heure moko pe tango afandaka azalaka na ba beaute pe atiaka fievre mabe nde pe soki aleki mua pena tango mosusu vipere abi te lonaka ekopi te po muasi na nga asi asiliki mais soki otali nioka muasi ondire alingi asua mutu mais kota bolingo soki pe ela elala nazo pesa perimetre tozonga mama mabe na yo oza muasi kitoko mais oyebi kotia mibali alezi te. Ezwaka role. Mobali mosusu na ndako na ye moko afandaka na mwasi akoma singa na kingo. Mobali akokima yo te koma ata obota ne bana. Mama tiaka mobali à l'aise. Mobali abaluka boye oke wapi? Zuwa pe soki eleki mabe. Tia zuwa na temperature zala na confiance na mobali soki alingaka yo na verite. Et puis mibali ya lokuta oyo ba basi ba pesaka su bango confiance te eza mibali oyo bakosaka basi. Basi bake kanga ye na ba ndumba na basi misusu. Tango mwasi aye komona nde wana ata mobali akoma logique po a convaincre mwasi faut ewumela wana pe eza mais mingi bana basi mama propriete mwasi musu okomona ye balati elamba kitoko lokola bakumisi elamba na eza propre akolongola yango te 3 jours de elamba lokola ekomi salite te akonika te bokomata naye na taxi bofandi na mwasi bozoka boye Sola elamba ya nzoto mama biloko wana muasi munoko pe ata munoko naye elumbaka tiaka mua chicle solaka na batu bakata sola chingom soki ozo sola na muasi azo bimisa sola munoko ya mua chicle epiaka kaka posa ata muasi nayo te posa ko tutela munoko mua bisi kaka hein oloba ata eza accident hein bino basi nazo mona makambo ya mike tala Tantine ma sa samba na bino ezaka na treca te eza ebele otiki yango pona harmonie bozalaka ba poil he tia nga ata mania saka oye kita nao pesa makambo ya mike biloko to eza ba critere ya libala muasi abongi te ko dunda liboso ya mibali ata azalaka lokoso soki ozo lia kataka na mua ko batama nazo loba no makambo ya mike muasi liboso ya mibali nazo loba no makambo oyo eza Mwasi oyo amesani na mobali na ye moko, soki akei kotya bato ebele, akomandaka biloko ekopesa baninga somo te. Otika sango na baninga oyo lokola bière wana eza te, bapesaka oyo ya makasi wana. Eza mabe. Naloba nanu makambo ya mike. Et puis, mwasi heure negliger, tantine, mwasi okolamuka tongo, baotinda okende osokola na mobali na yo lokola mwana azoboya kokende classe. Mama kende osokola koo. Banda obanda oh, ozo mona misala te, ozo mona misala te. Maman ya mabe. Banda otiaki liputa na tolo. Yo jeune fille okota na quartier, okota na reunion ba maman ba kola on dirait mutu moko maman na nga na koso te. Ata aza maman likelemba na yo, nazo makambo mike. Omona jeune fille mususu na quartier amitika. Nga ata nalalaka na etoko, nazanga mbongo, mwasi na nga. Okondo lata bilamba ya tombola mais na page ya basi ya lelo ata na zangelo mbongo ya kotielo mèche mais suki noka ya nyantaba na oyo ya kobenda wana elala batu ba sentir que te oyo penda azo zongisa ma maman 65 na gout ya lelo il faut ozala na harmonie muasi soki mobali awuti musala azoya faut akuta propre naloba no makambo ya mike mibali ebele batali basi ya libanda a partir na bino basi ya ndaku Eh akiayi mabe eyele mobali na ndaku ozalaka na ba makambo ya mabe na munoko mobali abengo ka boye kanda abaluka boye ko silika banda obotela ye muana akumisaka muana wana nde amema ngambo muana asubaki oro bimisa mbeto otanda libanda otuki mobali awuti 16 heure na musala tango alobi cheri na lembi na pema nao na mbetu ah kolala nanu te koko asubaki te. Lokola eza masuba ya mwana na ye, asepela po mbeto ebimi te, akolala bien. Ba jeux mosusu, mobali akouta mosala aye, poignet ya mwana abanda kotikala na porte lokola publicite. Lokola alingaka mwana na suka, ale tango ye akofanda na ndako, yo ozoleka sikoyo na poignet on dirait cope ya mayi. Tango akotuna, oyo nini? Kasi nya kuku te, nake bwaka. Donc ozomona kaka neti azokumisa mwana na nya kuku. Donc ba erreurs wana ba maman bokimisa mibali. Nazo bano makambo ya mikie. Bino basi misusu boyebi koyamba mobali te. Mobali soki awuti musala tango aye mobali ba pesaka ye toujours autorite quelque soit problème atikaki na ebandeli avant akende. Mobali atongi musala aye maman na mona basi oyo mobali azo pesa bino mbote baninga ba ndima yo kolo mobali kara. Mwana yesu maman na ngai pesa ye mbote aah tika nga makelele wana biloko wana tout baninga na pembeni bakobotola yo mobali kitoko na yo ebetisa yo mabaku te ke confiance ya mobali basi babota bana 10 bakima bango na mibali basi ya kitoko babeta toyo mibali babaela bango na libanda bakokamwisa mibali misusu oyo bayebi bino te poso bamoni kitoko baluli yo comportement sangisa comportement ebalana maman zala soin mwasi abrosaka mino avant mobali Polaire ya bizo oyebi te bizo ekokwela lokola bombi sa oyeba et puis mwasi ava lala il faut tiaka beauté kolingaka tolala soso vrai mwasi aza na mobali avo olala fo sokola sokola tia mwa rouge à lèvres na ndenge olingi obima okende mwa kotala na eh? Soki ozo lala, lalaka na position de tir que naza na papa au cas où, au cas où, au cas où. Oyo nazo loba ba schema perimetre carre. Oko remarquer mobali ata ake wapi ako tanga kombo no na munoko on dirait nayebi te. Mari Kiamukeke ah omoni meme nani il faut ba camarade mibali baleba que non yo pe olekisi ko exagerer olingi otanga mwasi na yo trop hein. Il faut baloba ngo. Mabe na bino boza na makambu kaka botiaka mibali mal à l'aise moko. Omona penza muasi aza bien equipe na ndaku mais ndenge atiaka mobali okondima te kolia ya mobali ata kolambi ndunda ezanga musuni maman yeba kokitisa mobali na mesa maman ndenge ozuela mobali biloko na mesa basani lokola mifiniki ekweya kpanana kpanana ozo simba lokola mecontentement ozotiela mobali biloko lokola na mesa moko soki atie fufu kote soko abalansi nga mobali yongo taso mobali akomi kobatela fufu lokola mopaya eh, kebe kokweya yo nga okolongwa disqualifie mwasi mabe comment mobali otyele biloko ozokende osengele pilipili mpa bavoisin na miso na bango nyonso ozotande na spectacle mobali basengaka ye pilipili na porte ya bavoisin te bakolia se biloko mosusu ekotisa libala rankine mobali bapreparelaka ye nyonso sani ya mobali fo olongola yango na ekenge supu ya mobali bapotaka yango te Supa kobalola wana batielaka ba paya na bana po bakokima te babota obota mais supa mobali balongola yango ndamu ndamu nde ozo trie triage donc ezolonga biloko ya kitoko pe bake nga nde kolo yo oyoka biloko ya kitoko mais bino tout wana ezalaka te mama banda okota na libala soki mobali aza piaka mikolo yango nde abebi na ye mobali akomi zoba kotindaka mobali lokola mwana muke ame kotuna ata likambo ayebi tekesaka wana Nazo bana ba verite mobali aza kolo ndaku conseil na pesi yo soki olingaki mobali wana te falo tika ye yango moni basi botuli ebele bokoseli ka envoutement b'eglise oyo bayebi koteya bino te bayebi ke bakanga bino moto akanga bino te comportement oyeba kosola na mibali te langage no toujours mabe okosola na mobali sika ozo tala na elongi ondire mbwa alingi aswa moto azo controle kokima wapi or mwasi ata osala kala soki otali mobali kitiaka elongi talaka na se kosala lokola Kamwa nyoso kaka na ndenge ya synthetiseur eeh ndima kaka aah mais yo te eza papa olo epa ya koko sobi kaka nazaka na papa lokuna ya papa philo mwasi mabe detecteur oyo soki okoti na ndaku pe ndaku ya myopi ako verifie tout mwasi faut ozala na tendresse mobali soki amemi yo na esika ata oyebana koleka kofungola munoko te. Ata okutani na moto wana boyebana soki apesi yo mbote ndima ye na kobanga lokola wana mobali moko azo kengela yo mais naba manoeuvre mwasi azo tambola na mobali amoni moto ayebi faux mwana miso mobali eeh ya na ngai eeh kaka faux jeux naoloba bino makambo ya mikie biloko wana ekitisaka ba points mibali neti biso Nakoboya yo lokola mungwa babwaka na biloko bazelaka ezonga, epanzana ekoma ma, mayi, okotikala na nzungu soki ozo comprendre nga. Kitoko na bino ebombaka bino te na langage, boko discuter na mobali makambo ya muke osi okomi na huit lokola otikalaka na kati ya ndaku lokola omoni na ba fille ya lopangu, nga bakokaka nga te banda nakola na quartier, allez okomi oko change pe mobali, okoswana na mobali na yo ozo gangela ye na misu ya batu ya lopangu po bamona ke o manquaka mobali na yo. Or ba filles oyo bazalaka nye bakosaka tika boye ko bazo fina na misu na mobali na na yo tangu boko pema boke repos oke na ndaku okokoma ka fille ya lopango akozwa zemi na yebi biso verite libala humilite maman ata oleka mobali na mbongo soumission eloko wana ezangi na kisasa basi ebele botangi mibali lokola ba comment mobali ako lingo jeune fille ya ba 20 ans 24 ans 25 ans après 3 mois boboyani non Eza envoutema te meme satan ayebi makambo oyo tein eza yo moko oyeba ko repondre mibali te epuis mibali mingi bayebaka soki azo linga osika ndenge aka na bambongo ndenge oyambelaka ye na mokolo apiaka ozalaka different mama alobaki tokota avant nazoka mokongo pasi fo kuna alala nayoka moto ezobeta wana omoniki aza piaka tomona bino tala ebele so mobali aza na mbongo te ameka osimboka na loboko Ah tika nayo nga ko nalinga ba blague oyo te merci mobali aza na mwa 10 dollars 20 dollars ata na nzela oyebi batu te ko yambaka ye na mukongo nde mutu atshobi na match omoni baza tima ke tala detecteur oyo soki omoni mobali bokoti na mwa ekala atindi bière moko bandi masolo soki ebandi owumela azo somba te atunuka bongo nde ya nani ah azaka kaka bongo te nayebi bino mais soki abiki ya barman yaka na de eh oyebi ke ya shikito azongaki na voyage Bino ba jeux wana toyeba bino basi mabe ba detecteur wana ba jeux mabe nao peso conseil maman jeune fille ezala wapi ezala na poto tomonaka kobele bana basi na poto pe bino bokotia mibali mal à l'aise maman sakana na libala me kosa sakana na mobali Kosakana na libala te. Soki osakana na libala, etali yo. Kotula ya mobali eza mabe te. Mobali akoki kokoma ti na 60 ans abala te. Quartier bakotia ye cas te. Mais muasi ya ba 65 ans atikala yo moko, loba bango no veuve okufela mobali. Soki te, mbili nga mbili. Et puis mama ba 65 ans, linga mobali bobalana. Ezala ya age na yo, ezala ya age ya se. Kutu soki ezouti ya age na yo, nde bakoloba ah maman obaposi esilaki te hein! Ti na age oyo! Mais soki obali mobali okuta aza na se age na yo ata to tozo kosa libala sepela chaque imesa bando otonga ye mama oyo mbiku dite akolekisa ye te mwana mobali akoye na faux poule o marie o po eza degat mais soki bamoni yo ya filo bali he ma copine soki oke pembeni e oyo nini mama e aza kopesa enveloppe na kokosa ya bisu bobala na ye ntango baluka e Oyo nini okoyeba feti mobimba okozala na minoko ya batu lokola ngayi olesi batu fufu elala bazo kosa kondima me na munoko ngayi soki oyoki nga base yo omoni profite nuna na mobali na yo recupere ba temps mobali azalaka na kolo muana muke te mobali ata azanga mbongo soki apesi yo 1000 francs na miso ya batu kosa 10000 mobali meme na quartier ata aza bidefa defa mobali soki mobali azo defa na quartier bokosila valeur. Mobali faut azalaka ken autorite soki akoti na quartier batu tout ba pesaka ye mbote ya lokumu lokola president aleki pourquoi masi tombola mobali nabisa ye madame omoni quartier toza nayebi batu tout te yo nde oza defenseur ya ndako un quartier tokota ata oke kodefa komemaka kombo na ngai tatangam natindi yo kendaka na kombo na yo opekiwenga vrai mwasi adefaka ndenge ni yoka mobala auti kopa ye mama 19 ya 30 awa piaka eza tokozwa mbongo wapi tokozwa eloko kolia wapi wana vrai mwasi sikoyo okomona papa zela ntango abimi or vrai mwasi soki akoti na quartier akozala na detectage ya koyeba bato batekaka na ntongo a partir ya kokomba na ye wana nde thermomètre akoyeba banani baza bien vrai mwasi na quartier soki okoti 5 heure lamuka tike mobali na pongi zwa kombo bande okomba Bimisaka ba secret ti libanda. Soki omoni kaka mwasi mosusu azo komba liboso ce qui fait moteki ye yeyo. Ba ndege ya mbote mama olamuki? Tanga kotala mais oyo nani? Yebisa kaka tokoti awa. Tangu bokotika na heure koleka na mamuka mama yo mutu opesi nga mbote na cinq heures eh oza mopaya? Wana ba tein tokoti na mobali na nga awa ah to bopesi garantie ya quatre mois komisa yango douze mois mama nde tokoti awa tofuti garantie ya douze mois lupangu bafutaka nde cher boye. ye ata ayebi ezalaka 4 mois maman biso topesi 12 mois or oti nde na 12 mois oyebaki ata naye kodefa defa esali 3 mois nakokima yo te garantie eza mune munene vrai muasi technicien akobomba shema mobali wana azo pesa ba technique koloba topesi 4 mois okodefa te yo ya ba technique de guerre et puis vrai muasi oyo ayebi ke aza na mobali ba vivaka ata bato ya quartier baswanisi yo oyo abanda koteka pilipili manga lilala mapa Longola kaka na molobaka maman koko nga na longolaka yo kotala ye te talaka maman po atekaka maman nga na longolaka yo yo oza maman ndoya lokola maman na nga po soki obebani naye okodefela wapi mobala ba piake oyo kisasa manka mais oyo atekaka te na kuta bino bozo swana na komeme na kasho osakani na mwasi na nga mais oyo atekaka kokoti mbala safu eh longola munoko so na kucho madame na kopapolo mbata ozo kotisa nga ba manka Bana bakokola wapi soki bango te koyeba schema vrai mwasi bomba mobali maman ata otonda na elamba oza na bilamba mingi te mobali faut opesa ye valeur tika kotonga mobali yango omoni mobali na nga abotela nga bana 5 akima nga otonga mobali mpo ba famille na bino mingi mobali asila valeur omona ba ndeko ya basi bapesaka mobali lisusu valeur te tomona yango Ozo mituna bayaka mingi te nani asisa nga valeur na famille oyo mwasi na yo mwa piaka deux semaines deux jours akosaka nake tala mama tout le sango ya ndako epa mwasi est ce que bango nde batindaki epa mbala yango comment mobali tango abokolaka o 4 heures oliaka bio panza sango te mwa une semaine apiaka libala eza nini pour le mere pour le pire heure ya pire et puis faut keba mobali mosusu alalisa ko nzala te ata olie to melaka quand même ti faut yeba mais bolingi osambwisa mibali trop Maman zala mwasi malamu kitoko ebombaka bino na mabala te comportement okende na famille na bino mama baleki bafandi baotala yaya ye na nini yaya nde na masolo na suki botia yanga kata ya bikolo tonomikisa kaka na mashini ya pembeni mama epesa biso mpe mbongo ya loso tolamba lobi e mama azokamwa na botambo donc osilisa mobali valeur oka papa bana leo azosala te asali 3 semaine omona mobali soki abengi bandeko ya famille ya mwasi esimbaka te Et puis mobali wana soki ba tongaka ye mingi ata feti ya basi eye ba pesi mobali invitation na feti abinaka ata te bako simbisa ye bana ba lala ye kaka ko bondela kuna bazo bina ye kaka yee nani abeti oko yeba misusu ba subeli ye ba majorette ba ndeko ya mwasi ba changeaki bilamba ba tikali na ba sachet ya viva baya kotia mobali na makolo lokola entraineur talela biso ye pe kuna kaka mete sa mete sa mete sa Otikala ngmangma yo. Ive tokosila baninga balei na plateau yo bazo tikala kibaku na pondu lokola sani ya ondire moto alalaki na matanga na ba fufu ya makasi yoka ye pe wapi pima wapi pima beau frère akoma nazo yebisa yo okobenga baleki ya matiti fe tokosila ata moko aye te. Wana tango baza kozo kumisa ye. Ah papa Doche aza mutu hein. Oyebi ke na feti mombe mutu abombelaki biso bana. Yo penza to longolaka yo. Tala. Oyo aza na matoyi. Nzambe apambola bino nyoso. Tala. Basi bo tosa mibali. Pardon na pesi bino conseil. Vraiment. Nzambe apambola. Tokutani mbala sima. Kitoko trop na lela bino tout fort. Ba mbote yango na pesi na. Ye moko madame Kadi oyo aza na Londres oyo ya kolo kangen water mayi moko ebimi mikolo depuis Japon eya na deux sortie seti sortie ya mayi donc kangen water soki omeli yango ba maladi nionso ezo longwa se omela kisi soki otie tembe etali yo benga kaka na numero oyo representatrice nango aza na Londres madame Kadi plus 44 euh 74 40 euh 44 0760 lisusu soki obeti na whatsapp 36 obeti kaka eh, na whatsapp oyo naoyeba na whatsapp na whatsapp soki obeti sara mano obeti kaka na whatsapp 40 36 06 eh, 37 65 wa mobimba donc soki okoti okomona mpenza asalaka baperike oyo ya marke na marke donc ya bacouleur nyonso epuis base Na pesi ndeko William Anona mbote na Strasbourg, Nzambe apambola eh, staff mobimba, Prince Murula wumela, na pesi pe mbote na Brice Mbuyi Bulaba mwana Londres batika yo, sans oublier ba ndeko nioso bolingaka Toli ya Pete batondi awa, yango nde base. Cherie Blandine gros bisous, na pesi pe mbote na ye moko, La tundra oyo boyebi base na cameraman na biso stone wumela na chaine na biso ya bombeshel tv bo s'abonner massivement micro tozanga ba documents tout le ezo koya tokobeta sikoyo serie ya ba maman est ce que bana bino tina mabala bakoma na ba faillite bino nde bobebisa bango to bango moko nde koyeba keba na maman parti pris kolinga mwana na koleka bana baninga te so ba basi basi ozo favoriser le mal oyo ayo kokwea na echec Nde makambo na kotia bino ape bokosaka nzambe atika nga alingaka tantan tantan yo moni nzambe tata mwasi abota koko pa sakana naye kosakana sakana keba yo nzambe apambola merci a trop. Voilà les abonnés de Bombesha TV donc boyoki yango oyo sekele ya bomwasi avec le pasteur John toli ya pete donc tokomi na toli ya basi alors n'hésitez pas de vous abonner n'hésitez pas de les partager nos vidéos de partager de liker donc voilà Soeur heritier likota asoba je te dis bonjour mwasi ya solo mabolongo eyinda ma maman didi asuta yaya ya batu ya kati asu kati asoba dans ba place bozali ba mbote ebele je dis merci à engambe ya soba tonton moro chouette tonton moro cool donc euh, voilà je dis encore un grand merci à Jesus kandolo Tosala kaka musala po bosepela tosalaka kaka musala toza pe na besoin ba critique na bino et esala biso vraiment bien et permettre que to avancer bopesa biso pe euh, opportunité wana alors voilà c'était Glody Latumba au micro comme je l'ai dit depuis 0243 merci au revoir